Изложенные мной обстоятельства виновности каждого подсудимого в отдельности прошу приговорить. Чехлаза Таймурана Владимировича по статье 19, часть 1 статьи 84 УК Грузинской ССР к максимальной санкции этой статьи, к высшей мере наказания расстрелу. И велели Каху Важаевича, и велели Пату Важаевича, Кобахидзе Германа Михайловича, к высшей мере наказания расстрелу. Петриашвили Тинатин Владимировну, на основании статьи 40 УК Грузинской ССР окончательно определить ей 15 лет лишения свободы ВТК общего режима.